Muchachos, sí, Marcelo. Sí, hablando de fútbol, eh, Nacho, Antonio y todo el equipo, eh, yo vengo con información. El eh, tema independiente. el club está complicado, el tema del descenso. Yo tengo una exclusiva una canción que hizo un amigo mío y que seguramente a ustedes les suene por el tema de la, de la cortina. Así que vamos a escucharla, Antonio. A ver. Vamos. junto con Unión vas a jugar el Nacional. Rojo al horno vos estás, ya te espera Douglas Kai, te grita Caruso. estás al horno porque una aguja en un pajar es difícil de encontrar, pero más difícil es que sabes del nacional. Por eso, rojo, mira a tu hinchada y pedile. No hay retorno de esto. ¿eh? No, pero por eso yo aclaré que es Marcelo, yo nosotros no tenemos nada que ver. Ya te estás por ir y encima sin recuerda. cerveza para vos, del descenso es el sabor. Cuando escuches esta canción, descenderás al infierno. No hay tiempo, ya te vas a ir. Contra Sarmiento jugarás el Nacional. Ahí pasaba, ¿eh? Me parece que va a estar el top No, lo bueno es que el ¿eh? tema sugiere. Sí, sí, con las Marcelo. Yo digo que hay que aclarar que el conductor de este programa es hincha de Racing. <laughs> Un amigo, ¿eh? Digo, digo de pronto me sí, Igual está grabada mi, mi, mis palabras cuando me preguntaron qué pensaba del partido Racing Quilmes, que dije que de ninguna manera tenía que ir Racing hacia atrás, o sea, que tenía que salir a ganar. Que era difícil que gane porque Racing estaba jugando muy mal. No sé, para mí estás más alumno que Crespi, pero bueno, no sé. Ya veremos qué pasa, Antonio. Está vengando, Marcelo. No, yo no me vengo de nadie. Una Es una chanza. Bueno, gracias, Marcelo. Nos vemos. Chao, muchachos. Gracias,